السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم بخير نتمنى تكونوا كاملين بكم بالف خير وعلى خير اليوم الاخوات والاخوان جيت نقاسم معكم مشتريات نتاعي الكيتونيه انا داخله في ال kéto صافي دابا 4 موا 5 موا وحبست واحد le mois باش ندير décalage كما يقولوا نريح شويه le corps ديالي من هذا ال système وندير الصدمه الصدمه لو كور ديالي باش يعاود يحرق اكثر فاكثر اذا آه، غدا اليوم غادي نبدا عاوتاني في الحميه ديالي الكيتونيه ومشيت سخرت وقلت نشارك معكم هذه المشتريات ديالي الكيتونيه باش حتى الناس اللي ما كتعرفش شنو تقدى لهاد الحميه نكون بعدا قربت لها شويه المفهوم وعطيتها فكره عامه يعني باش حتى هي تقدر تاخذ بحال هادشي اللي كناخد انا وكل واحد كياخذ بطبيعه الحال على حسب القدرات نتاعو الامكانيات نتاعو اذا هاد التقضيه راه غادي دوز لي بزاف البنات برسك euh, euh, نقولو عشرين يوم نقول هكذا اولا بلوس مهم de كان جور المهم اذا نبدا دابا نقدم لكم شنو هي هاد المشتريات اللي كنعتمد انا عليها في هاد الحميه الكيتونيه نتاعي اول شيء خصنا الورقيات السلطات يعني ما امكن كل السلطات مع راساتك اليوم انا شريت هاد هاد الخص لقيتو طري في مرجان بزاف واش خديتو هاد الخص ال frisée؟ انا كيعجبني le goût ديالو البنات ولقيتو طري مزيان فتي بزاف وخديت واحد خديت الكرات خديت الكرات البنات الا آه، بغيت نقول لكم الثمن راه باين خديت آه، الفرومبواز لقيتو في مرجان آه، لقيتو زعما رخيص على السوق نقول لكم الصراحه آه ناقص المهم شويش آه تسعود دراهم وفي السوق كنشري بعشرة دراهم لهادي وقلت نشري ما حد لقيته موجود نشريه ونغسلو ونشفو ونديرو في ال congélateur. نبقى يعني نرجع عليه بشويه بشويه شريت ربعه ديال ديال الطويصات يعني كافيه يدوز لمده طويله مع الفراز حيت حنا في ال kéto كنعتمدوا على ال framboise وال blueberry وال fraise. هادشي اللي كناكلو في الفواكه شريت دانون السوس انا كيعجبني هاد دانون جنان كيجيني كيجيني قاصح وزوين يعني ماشي دهني بزاف وكيعجبني المذاق ديالو وكنزيد معاه معلقه ديال الزيت البلديه في كل في كل حك باش كتولي كيولي كيتوني أه، شريت الزبده بلديه ديال التعاونيه نصف كيلو وشريت الفخوماج انا La Vache qui rit كيعجبني البنات هاد light كيعجبني المذاق ديالو واخا هو يعني خالي الدسم ولكن كيعجبني داك le goût ديالو كنحماق عليه وشريت هادي حيت جبنه Puck للدهن Puck يعني غزاله زوينه المذاق ديالها وشريت الفته جبنه الفته البنات عند كندير لها واحد الطريقه زوينه كنديرها شويه في ال congélateur تقصح شويه وكنقطعها de petits carreaux وكنديرها في قرعه ديال الزيت البلديه وكندير عليها شويه ديال السودانيه وشويه ديال الزعتر وشويه ديال الكمون قطيره ديال الملحه وكنخليها كنديرها في لاصالاد كنزيدها في لاصالاد رائعه البنات رائعه بزاف نتمنى انكم تجربوها شريت زيت الكوك ضروري زيت الكوك البنات وحليب الكوك هذا ما تقدريش تستغنى عليه بالنسبه لك يلقى حليب اللوز احسن بكثير ولكن حنا في في الحسيمه ما عندناش حليب اللوز عييت ما نقلب عليه ما كاينش كنشري اذا هذا اللي كنلقى lait de coco كنشري حليب الكوك صافي هادو شريتهم شريت مسكربون لان بغيت ندير طرطه انا نتمتع في في النوال بطبيعه الحال ندير طرطه يعني ما نحرمش راسي من الطرطه الانسان ياكل الطرطه ولكن ياكلها على حسب الريجيم ديالو وبالنسبه للشوكولات آه، منبع السعاده <laughs> انا بالنسبه ليا c'est منبع السعاده zéro ما فيهش السكر وفيه 70% آه، ديال ديال الكاكاو اذا مزيان ومحلي بستيفيا البنات ستيفيا هي صحيه واحد النبته محليه صحيه اذا شريت جوج les paquets كيدوزو لي بزاف كما كنغيطرو طروسو وصافي بالنسبه للحلويات كندير الشكلاط المر الغبره آه خديت les champignons مقطعين اقتصاديين كيعجبني تاع مع الدجاج وخديت جوج طاسات نتاع التون بنوار الشمس وحده نباتيه النباتيه وخديت اتاي كناخذ هذا تاي كيعجبني هذا تاي ديال السبع كيعجبني واحد الخارج ولكن ما كيتقضى لي كنبقى بان كنزيد هذا هذا قريب ليه شويه خديت شويه ديال الطوماط سوغيس الخضر عندي البنات داكشي ما جبتش الخضره انا آه، جبت l'avocat دابا الحمد لله راه رخيصه شريت واحد الكيلو شي حاجه وشريت الزيتون الزيتون راه ضروري في الكيتو شريت واحد بلا عظم شريت واحد محمض حار شويه كيعجبني فيه النكهه الحار وهادو charcuterie كنديرها في في البيض في الاومليط هاد البيض شريت غير وحده والفرماج آه شريت مزدا شريت مزدا طرونش كيعجبني انا مزدا وهذا سي فرماج ادام تروسو شريت مرسو وهذا حتى هو ما حتى هو مصدم خديت جوج اذا آه، بالنسبه للحوم اليوم جبت آه، نص كيلو ديال la dinde الصدر وجبت آه، هنا je pense آه، شحال فيه فيه 755 غرام ديال صدر الدجاج تاع الدجاج وهادو البنات انا كيحمقوني جنيوحات نتاع الدجاج كنحماق عليهم كندير لهم واحد التبيله وكنديرهم في الفران كنطيبهم في واحد البلاستيكه وندير لهم فرماج كيجيو هائلين البنات تقدميهم على سلطه اي سلطه درتيها verte خديها معاهم يعني بروتينات مزيونين خديت واحد الباكيه وخديت السمك انا اللحوم الحمراء ما كناخذهاش نقول لكم الصراحه ما بقيتش كناخذها donc خديت لا دان والدجاج والحوت وبالنسبه للفواكه الجافه خديت نص كيلو نتاع الكركا كيدوز لي بزاف البنات وخديت آه، وحده ديال ديال الكاجو وخديت انا كنشري دقيق اللوز ولكن ما لقيتوش البنات ما جابوهش حيت دابا راكم عارفين مليلية بلعات مابقاش كتخليهم يفوتوا والو شريت غير غير اللوز افيلي ولكن كنطحنو كيولي دقيق كندير به الخبز وندير به آه البوسكوتشو ديالي اذا شريت غير نص كيلو البنات وشريت زريعه الزريعه كنشريها البنات شوفوا كي كنشريها كنشريها حبوب منقيه هائله البنات نور الشمس هذه خضراء خضراء الا بغيت كنخليه خضراء وكنحمر شويه كنديرو في القرعه في الطاسه ديال هذو كنديرها في الثلاجه هذه كناكلها مع دانون كندوزها في الفران شويه كتهدا ولا في المقله كما بغيتي ديري لها وكنديرها مع واحد المعلقه مع مع دانون يعني رائعه بزاف ولا كانت عندك شيا مزيانه كاع وهذه كنخليها خضراء باش الا بغيت نزيدها في الخبز ولا كنطحنها حتى هي كنزيدها في الخبز اذا هادو هما المشتريات نتاعي نتاع اليوم البنات انا انا تقاسمت معكم بها مره اخرى ان شاء الله كنشري الخضر غنوريكم الخضر اللي كنعتمد عليها بزاف انا اغلبيه كنعتمد على الشيفلور وعلى الفلافل وعلى القرعه الخضراء والقرعه الحمراء وشويه البصله وشويه المطيشه والخيار وسميتو هادشي اللي كناكلو يعني اما البطاطا وخيزو وداك اللافت وداك ال betterave وكناخذ الفجل البنات بزاف الفجل هو صحي و même temps داخل في الكيتو والكيتو كيعتمد بزاف على الدهنيات والاجبان donc داكشي باش انا كنكثر من الاجبان والزبده بلديه وداكشي اذا الى هنا هانتوما معايا نكملوا الفيديو تاع اليوم نديروا شي شي شي وجبه خفيفه يلا حبيباتي هانتوما معايا والان حبيباتي بغيت نبارطاجي معكم هاد la complète غنيه بالفيتامينات والبروتينات وكل شيء نتمنى تنال الاعجاب ديالكم قلت ضروري نشاركها مع الاصدقاء ديالي والصديقات ديالي علاش لا الانسان يجي مزروب يدير صلاه فيها كل شيء وياكلها كوجبه رئيسيه في الغداء ولا العشاء ويقدمها للاصدقاء كتحمر الوجه ما شاء الله اذا شنو عندنا هنايا في les ingrédients عندنا واحد البسباسه نص آه، خياره شويه ديال الكروم tomates cerises واحد l'avocat شويه ديال الفجل شويه ديال الخس frisée. شويه ديال المعدنوس وهنا عندي شويه الكلامان وشويه ديال الكروفيت شوحته في صوص الصوجا والثومه والبصله يابسه وبودره الثوم وبودره البصل وشويه ديال الابزار والمليحه وصوص الصوجا لا قله ولا اكثر والان هيا بينا نقدمو نحضروا السلطه ديالنا هذا الخس فريزه كيعجبني المذاق ديالو البنات رائع جدا كنحطو كلشي لي زانغغيديون الكروم حطيت الخس البسباس الكروم نحط الفجل دابا لقيت هذا الفجل الفجل حتى هو راه مفيد tomates cerises شويه تاع المعدنوس المعدنوس راه عنده فوائد ما نقولكمش البنات كيدير تصفيه للجسم افوكاتو نخلي السمك هو التالي بالنسبه la sauce اللي درت له هنايا عندي هنايا جوج معالق ديال مايونيز وعندي لي كاب آه، لي كابخ جو كوا دوك آه، الكبار صغيور وعندي الخل balsamique وشويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه هادشي اللي درتها البنات وهي اللي غادي ندير عليها هادي هي la vinaigrette نتاعها كتجي البنات صدقوني هائله جدا اذا صافي كنخلطو كنقدمو في الطبق ديالنا هكذا الان غادي نهز في الطبق ديالي وفي طبق تقديم عاد كندير من فوق لي كريفات ولي كالامار صدقوني البنات راه غادي غادي تنال الاعجاب ديالكم بزاف لانها زيت صحيه صحيه بزاف بسم الله تقدموها لوليداتكم والعائله والاصدقاء ديالكم واللي عزازين عليكم <laughs> انا بالنسبه ليا أه سميتو الكيتو هذه لا سالاد رائعه حيت فيها الورقيات فيها l'avocat فيها المايونيز فيها الخل balsamique الفجال أه الكروم اذا الان غادي ندير الكلامان والكروفيت وجبه غنيه البنات قلت ضروري درتها درتها للغدا قلت ضروري غادي نقسمها مع الحبيبات ديالي يستحقوا <laughs> صافي الاخوات وها هو لو بلا ديالنا واجد يمكن لكم ترافقوها مع لاصوص الا بغيتو تزيدوا لاصوص ديالها والى هنا اوب الى هنا نكون انهيت الفيديو نتاع اليوم يلا حبيباتي الف صحه وهنا مع السلامه